Isso é o samba com o Brasil. Esse é o passo novo que você vai aprender. Em cima, embaixo, cê é Ah.

Você também vai ter que aprender.